Welkom. Dit is spreuke tyd, wysheidstyd. Ons gesels saam met mekaar al vir die afgelope, dis nou vanaand ons 6ste week uit wysheid uit die spreuke boek. Ons het 'n klompie lyne met uit hierdie groot boek met mekaar al gedeel. En soos wat ek elke keer so skuldig voel na die tyd, voel dit net vir my of ons so aan die oppervlakte van hierdie asemrowende wysheidsboek van die Here met sy 31 hoofstukke kramp. Ek dink ons weet al 'n klompie dinge oor wysheid ten minste wat ons geleer het wat in die teks is dat wysheid ehm um, ewig is, dat dit gegrond is in die Here self wat ek 'n geweldige belangrike ding is om te verstaan van Spreuke se wysheid dat dit ewig is, dat dit deel van God se wese is, dat dit gepersonifiseer word in vrou wysheid in hoofstuk 8 en 9 dat dwaasheid ook aards is, tydelik en sleg. En ons het verlede keer so 'n bietjie ingeloer by die vyf soorte dwaase wat die Spreukeboek met name ken. Jy is nie sommer net dwaas nie. Jy is uh, of 'n ligsinnige dwaas of jy is 'n imbesiel of jy is net eenvoudig 'n slegte dwaas. Maar Spreuke weet daar's dwaase wat ehm uh, eenvoudig net onleerbaar is. Dis min of meer die slotsom oor dwaasheid. En daarom sê die Spreukeboek dat 'n wyse persoon moet weet hoe om met dwaase om te gaan. Bedoelende, hulle is nie eintlik leerbaar nie. Net die Here weet ons of vandag se taal kan 'n volbloed dwaas verander. 'n totale ligsinnige, 'n totale spotter 'n totale haatdraande prater. Uh daardie soort dwaase is uh is daar om jou grense te trek, boundaries soos die Engelse sê, hou hulle aan die ander kant. 'n Wyse wat al sy of haar energie spandeer om 'n dwaas te probeer leer, moet self die vrugte van so 'n dwaase besluit dra. En ek het genoem dat uh, dis miskien een van ons probleme dwaase kry dit reg dat al die aandag op hulle is. Dit is die ouens wat ons laat sleg voel as ons nie genoeg aandag aan hulle gee nie. Dis daai mense wat vir jou sê ek het geweet jy weer, jy sal my ook in die steek laat. Almal het dit gedoen en ek het maar geweet jy sal dit ook met my doen. Niemand gee vir my om nie. Bodemlose putte, maak nie saak wat jy bo ingooi nie, hulle lek altyd. Dwaasheid onder uit Ons almal was al slagoffers van dwaase. Die punt is, moet hulle nie vermy nie, bedoelende lelik en ongeskik en liefdeloos wees nie. Dis nie wysheid nie. Wysheid is net om te weet jy mors nie jou energie op hulle nie. Jy spandeer jou tyd soos wat ons almal vanaand saam met mekaar rondom die Here se woord doen en met die Heilige Gees as ons leermeester, saam met wyse mense, leerbare mense. Goed. Nou, vanaand by ons laaste aand wat ons in Spreuke is, wil ek graag vir al drie dinge saam met jou deel. Eerstens die klem in hoofstuk um ehm, 10 tot 22 waarop ons fokus die afgelope tyd val. Wil ek graag ses uitsprake oor die Here uithaal wat vir ons God se posisie teenoor wysheid plaas. Vervolgens wil ek praat saam met jou as ek mag oor ehm um, hoe die spreekeskrywer in hoofstuk 10 tot 22 met name werk oor die mond omdat uh, daar 60 uitsprake is in hoofstuk 10 tot 22 oor hoe praat 'n mens. En dan ten slotte is daar nog 'n stukkie tyd hoor as 'n draai maak. Ek dink ons moet daarby uitkom by die wyse vrou van Spreuke 31 wat die kulminasie, die samevatting is van die hele boek Spreuke wat beliggaam word in 'n vrou. Ekskuus meneer. 'n vrou. Ja ja, 'n vrou het wysheid. So ons gaan daarby stil staan by me wysheid heel aan die einde. Goed. Ons begin met ses uitsprake uh, wat ek graag saam met jou wil deel oor die Here se posisie uh, in verhouding tot wysheid. Hier's die eerste ene. Spreuke 16 vers 2. Ek gaan dit elke keer lees hierdie ses uitsprake en dan net saam met jou vir 'n oomblik daaroor reflekteer. Uh, 16 vers 2. In sy eie oë is alles wat 'n mens doen reg. Maar die Here ondersoek die gesindheid. In 'n vers wat saam met dit loop, 21 vers 2, Spreuke 21 vers 2 sê die volgende: In sy eie oë is alles wat 'n mens doen reg. Maar die Here toets die gesindheid. Jy hoor dit klink amper dieselfde. So hier's die eerste belangrike les wat ek oor die Here leer al uit jy al die wysheid in pag. Al is jy die wysste persoon op aarde, al gee jy Salomo opdraande. Dit is nog steeds God wat bo wysheid staan. Jy kan God nie deur grond nie. Jy kan nie sê, "Aha, nou verstaan ek God nie." God is nie deur grondbaar nie. En daarom al doen jy selfs reg, moet jy nog steeds weet jy moet voor God rekenskap gee. Daarom veral in die Nuwe Testament, veral in die Jakobusbrief wat ook met wysheid werk en ook reg deur die Spreuke boek is een van die basiese kenmerke van wysheid nederigheid. Jakobus sê in Jakobus 4 onderwerp julle aan God en die bose sal van julle al wegvlug. Die een ding wat die bose nie kan vat nie is nederigheid. Ons sê dit te min vir mekaar. Die een ding waarop hy floreer is hoogmoed. Die bose, die Satan kan nederigheid nie uitstaan nie. Want hy het nie gegreep op nederige mense nie. Hulle is leeg van hulle self en vol van God. Maar hoogmoedige mense is vol lig, vol wind, vol van die bose se nonsens. Vol van hulle self, egos buite beheer, dwaase. En daarom 'n wyse mens weet, selfs al jaag ek wysheid my hele lewe, God toets die gesindheid. Ons eerste twee uitsprake oor God in hoofstuk 10 tot 22, daar's baie, maar oor God wat met die wyse praat. Volgende een, Spreuke 16 vers 9. Ek lees dit. 'n Mens beplan sy pad, maar die Here bepaal hoe hy loop. Ek hou gereeld Bybelskole oor God se wil ook op die oomblik. Ek sal aan die einde daarvan sê by um, by 'n ander gemeente oor God se planne en sy wil. My lewe lank worstel ek en soek ek lig uit die Here se woord oor hoe God se wil werk. En dikwels word hierdie teks verkeerd gebruik en te my kop gegooi. sien daar Stefan, daar staan dit jy kan maar plannetjies maak, maar God het besluit wat dit is. Dis nie wat dit sê nie. Hoor weer, 'n wyse mens beplan sy pad. Hier gaan dit oor wysheid. Maar God bepaal hoe hy loop. Dis 'n misterie. Jy wat wys is, kan al die regte dinge doen. Jy kan nederig wees. Jy kan raad vra by ander mense oor die pad van die Here. Jy kan let hoe ander wyses dit doen. Uh jy kan hard werk, een van die kenmerke van wysheid. Jy kan armes help, een van die kenmerke van wysheid. Jy kan 'n wag voor jou mond hê, een van die kenmerke van wysheid. Maar dis nie te sê jy gaan nou presies elke dag weet hoe om te loop nie. Dis die Here wat dit moet bepaal. In Nuwe Testamentiese taal Johannes 14 vers 6 waar Jesus sê ek is die weg of die pad, die waarheid en die lewende pad. So, hou jou oog op my. Ek sal die koers bepaal. Ek onthou daar's 'n lied in die kerk en 'n seker reg hoe kom te sing, ehm um, Here wys U my die pad. En dis reg. Ons vra ook vir die Here pad. Maar hier die Here sê ek is die pad. So doen jy die wysheidsding en ek bepaal jou koers. Wysheid maak nie dat ek klink klaar antwoorde het op alles nie. Ek moet jou teleurstel. As jy gedink het as jy nou wysheid baas geraak het, gaan jy weet, gaan jy weet, jy gaan nie. Die Here bepaal, maar dis die goeie nuus. Ek rus in God se pad. Psalm 1 waarmee die Psalmboek begin. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg ligsinniges die ligsinnige van wie ons laasweek gepraat het saamspan en saam met sondaars sit nie maar wat in die Here se woord vreugde vind dit dag en nag oor dink hy is soos 'n boom wat by die waterstrome geplant is en wat op die regte tyd vrugte dra soos die goddeloses nie hulle pad hulle soos kaf wat deur die wind heen en weer gewaai word daarom sal hulle hulle nie kan handhaaf op die dag van die Here nie waarlik die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddelose lei tot ondergang. So begryp Psalmboek, Psalm 1. So moenie dink jy weet presies nie. Jy gaan lewenslank by 'n virke in jou pad aankom en jy weet nie, maar weet, as jy doen wat God doen, die regverdige se pad is uiteindelik 'n pad van die Here. So, dis ons derde uitspraak. Spreuke 16 vers 2, 21 vers 2 het ons gelees, nou 16 vers Ek bly ook na nou hoofstuk 19 vers 21 toe. Al maak 'n mens hoeveel planne wat die Here besluit, staan vas. Jou planne en God se planne is nie altyd dieselfde planne nie. En mense het duisende planne, maar die plan van die Here voer deur, kolf deur. Dis wat die Nuwe Testament ons leer. Ja, God se plan is Jesus, sou die Nuwe Testament sê, Johannes 6. God se plan geluk. Jy kan dit nie keer nie. Sondag gaan ons stil staan uh, by ons Sondagoggend erediens by Jona. Jona wat sê my plan, nie God se plan nie. God voer sy plan uiteindelik met Jona deur. Wanneer die Israeliete uit Egipte pad gee, is dit God se plan hulle moet in Egipte kom. Dit vat hulle 40 jaar. Menslik gesproke moes dit hulle klompie maande gevat het. 'n Jaar, wat ook al. En daar vat dit hulle 40 jaar, maar God se plan voer deur. Goed. Spreuke uh, eh, 19 vers 21. 20 vers 24. Die vyfde groot teks wat deur al die wysheidstradisies vleg. Die Here bepaal 'n mens se koers. Hoe sal 'n mens weet waarheen hy moet gaan? Die Here bepaal. Nee, dis nie noodlot nie. Dit sê baie mense jou streepies getrek, wat moet gebeur sal gebeur. Uh, everything works out for a reason. Everything happens for the best. Keiser, Asara, dis nie wat die Spreukeboek sê nie. Dis nie noodlot nie. Daarvoor moet jy na die Griekse, Romeinse mitologie toe gaan. Daarvoor moet jy ehm um, Zeus gaan lees en Homerus se boeke en die Stoïsynse filosowe. Alles gebeur met 'n rede. Dis nie wat die Spreukeboek sê jy kan doen wat jy wil en dis so nie. Hy sê weet net een ding. Weet net een ding. Die Here bepaal jou koers. Jy doen wat reg is en God sal jou op die pad hou. Oog en dit bring vir my baie vryheid in my lewe. Ek glo God bepaal my koers. As ek doen wat ek moet doen, as ek hom dien, hom aanbid, is my lewe op God se koers. Gebeur my lewe in God se wil. Is ek nie 'n noodlot produk nie. Goed. En dan 20 verse 30 tot 31. Ehm um, ehm um, ekskuus tog, ek het nou die verkeerde teks daar weer. Dit kan verseker nie wees die teks wat ek nou daar neergeskryf het nie. Dit is 'n uh, 21 uh, vers 30. Ekskuus tog. 21 vers 30 en 31. Teenoor die Here geld geen menslike wysheid, insig of besluit nie. Perde kan afgerig word vir oorlog, maar dis die Here wat die oorwinning gee. So ergens in hierdie misterie waar mense verantwoordelikheid het, vleg God ook. En geliefdes, Paulus sê dit in Romeine 11 en hy haal Jesaja aan dat ehm um, God is ondeurgrondelik. Ten diepste kan ons God nie verstaan nie. Maar ons weet ons is nie uitgelewer nie. Maar ons weet aan die ander kant ons is ook nie die produkte van die noodlot nie. Dis nie asof ons marionette is en God trek die touwtjies en ons is maar net willoos nie. Maar erns, as ons ons kant bring, is die Here ook besig om sy plan deur ons lewe uit te voer. En en ek stem glad nie met mense saam jy sal dit eers eendag weet nie. Iemand sê nou die dag as ons doodgaan dan sal ons weet wat was die Here se doel vir ons lewe. Toe sê ek, "Wat? Wil jy eers dood wees voordat jy weet hoekom lewe jy?" Dit klink na vir my na 'n beteterde situasie. En daarom breek ek nie my kop te veel daaroor nie. Ek sorg dat ek aan God gehoorsaam is, dat ek die wysheid inoefen. En elke dag sê ek, Here, ek is reg vir u pad. En elke aand as ek op my knieë staan of op my bed bid, dan kyk ek terug en ek sê dankie Here. Dit was u pad. Nou as ek gaan slaap, hou my in u hande en as dit u wil is, môre vat ek u pad. Aan die einde van die dag as ek terugkyk, is alles genade en vandag môreoggend se kop staan sê ek Here, daar lê 'n berg voor of 'n lang pad wat ek moet klim. So voor my 'n uitdaging, agter my genade. Die ses groot lyne van Spreuke 10 tot 22 wat min of meer sê doen jy wat jy moet doen en dan weet jy God sal sy plan in jou lewe op sy maniere deurwerk. Dis ons eerste groot lyn vanaand. Ons tweede tema waarby ons stil staan, mond, die mond. Die groot probleem, die mond. Wat doen ons nie alles met ons lippe nie? Ek het sommer so 'n klompie tekste hier by my saamgetrek net oor dwaase se praatjies. Ek gaan sommer vinnig vir jou lees uit Spreuke 10 tot 22. En ek het dit sommer so uit die boodskap vertaling wat ons gedoen het saamgevat. Net eers om vir jou te sê dwaase en dan wil ek skuif na 'n paar riglyne so hoeveel het ek uitgehaal? So 4 of 5 riglyne oor hoe wyse mense moet praat. Ehm um, so ek hoor net wat sommer net so vinnig hoe klink dwaase se praat. Spreuke 10 vers 7. Slegte mense se woorde is vol haat en geweld. 10 vers 18. Wie iemand haat, vertel liegstories oor hom. Skinderpraatjies is tipies van 'n dwaas. 11 vers 9. 'n Dwaas of 'n ongelowige verwoes ander met sy woorde. 11 vers 11. 'n Slegte mens se woorde en dade laat 'n gemeenskap lei. Ehm um, 11 vers 13. Iemand wat skinderstories loop maar versprei lap geheime uit. 12 vers 6 goddelose mense se woorde lei jou in 'n lokval. Dit wil jou seermaak. 12:22 Die Here haat liegstories. 12:23 Dom mense blaker die bietjie wat hulle weet vir almal uit. 13:3 Kletskou spraak maklik sy mond verby en beland in moeilikheid. 15:1 Skerp woorde maak mense woedend. Vlaimskerp woorde breek mense 15 vers 1 en wat daarop volg. So ek het sommer net so vinnig uittreksels gemaak dwaase se woorde het ons ook laasweek gesien is dodelik gevaarlik. Nou ons wil vanaand uit hierdie 60 opmerkings, ek sê weer tussen Spreuke 10 en 22 hoofstuk 10 en 22 staan 60 opmerkings oor die mond. En ek nou sommer so 'n klompie oor hoe dwaas dit klink met jou gedeel. Maar ek wil begin met Ek het so 1 2 3 4 5 dinge uitgehaal oor hoe 'n wyse mens praat. Hoekom woorde op 'n wyse mens se lippe begeerlik is. Hier's die eerste ding. Hier's die eerste punt. Na ons ses uitsprake oor uh oor hoe God sy wil op 'n misterieuse groot bonatuurlike manier as die almagtige in 'n wyse mens se lewe deurwerk. Oek dis te midde van dwaase sy doel bereik sê ons vir mekaar vervolgens ons woorde is belangrik. Lees gou 'n klompie dwaase tekste en nou is ons eerste punt oor die begeerlikheid, die kosbaarheid van wyse woorde. Hm. Nou, die een ding wat die ekonomie vir ons sê, hoe skaarser iets is, hoe duurder word dit. Ehm um, ek weet nie of dit 'n goeie voorbeeld is nie, maar ek lees nou die dag wat 'n ou klaar net so nou met die toesluittyd van wyn en alkoholverkope dat ehm um, hy R800 vir 'n bottel wat ook al betaal het, een of haar duur soort alkohol. En ek dink myself dis aan verskriklik. En uh ek sê dit vir 'n vriend van my en hy sê ja, dis maar aanbod en aanvraag. Maar hoe skaarser iets is, en dis nou tragies as dit nou alkohol is, maar hoe skaarser iets is, hoe duurder word En dis presies die punt van Spreuke. Spreuke sê die skaarsste item wat daar is is wyse woorde. Daarom borrel dit oor van van van die kosbaarheid van wyse woorde. Kom ons kom ons gaan nou eers so 'n bietjie deur 'n paar tekste en die begeerlikheid van wyse woorde. Ek lees nou in hoofstuk 10 ehm, vers 20. So ek nou net weer so terugblaai soos hierdie wil ek sommer net saam met jou lees. Die woorde van 'n regverdige is die fynste silwer werd. Gaan nou nie die teenstelling lees nie. Die woorde van 'n regverdige is die fynste silwer werd. As jy 'n regverdige hoor, praat hulle lewe. Geen wonder nie Jesaja en Paulus in Efesiërs 6 en Jesaja op 'n paar plekke sê hoe mooi klink die voetstappe van die wat goeie nuus bring ek moet sê ek het al so baie keer gewens dat ehm um, ek weet nie of ek dit mag sê nie dalk is dit 'n dwaas opmerking dat baie predikers dit verstaan want baie keer klink dit vir my dat ehm um, hulle bring slaapboodskappe en hulle het nie entoesiasme nie en dit voel vir my baie keer dis net 'n oordeelswoord maar hoe mooi klink die woorde van iemand wat wysheid bring dis begeerlik bo alles en dan begeerlik in God se perspektief bedoel die suiwer begeerte, die soeke na ware wysheid bedoel ek. Ehm um, daarmee saam hoofstuk 20 vers 15 of ek ek sien ook ehm um, uh, ja hoofstuk 20 vers 15 wil ek ook 'n woord lees oor oor die begeerlikheid van wysheid. Daar is goud, daar is edelstene. Maar om met kennis van sake te praat is nog kosbaarder. Hey, hoor dit gou weer. Daar is goud, daar is edelstene, maar om met kennis oor sake te praat, dis nog kosbaarder. So wysheid, die begeerlikheid van om om met insig te praat, om so te praat dat mense sê, "Aha, ek het verstaan." Daar het vir my iets oopgegaan. Dit is begeerlik. Ek lees hiermee saam met die begeerlikheid van wysheid Spreuke 16 vers 24 daai aangrypende woorde. Aangename woorde is soos honing, soet en geneeskragtig vir die mens. En weer 'n keer, kan ek dit net weer sê, die Spreuke skrywer en ek skuis, ek wil nie op nou dit weer 'n keer te sterk sê nie, maar ek hoor in baie kringe is daar hierdie soort dinge so spreek lewe en spreek dood asof dit outomaties is. Dit klink vir my ek skuis soos Grieks-Romeinse magie. Ek onthou ek moes per stadium moet van ons nagraadse studente nog in toneelslas het ek saam die ouens antieke magic tekste gelees en toe gewys want in Handelinge 19 lees ons daarvan in Efese dat van die um, ehm, Christen hulle toorboeke verbrand het. En dit was wyd versprei in die antieke wêreld, magic. En jy deur jou woorde vloeke op mense gesit. In die eerste plek is vloek vir ons 'n lelike kras woord. O dit ook maar primêr in die Bybelse wêreld was 'n vloek ek het met my mond iemand se lewe ingeperk deur een of ander godheid of deur een of ander krag wat ek 'n white magic of black magic het. Dis nie spreuke nie. Die krag in my woorde is nie ek bind jou deur my woorde of my woorde het toorkrag nie. Dit is doodgewoon wanneer ek die Here se taal het deur sy gees is my woorde soos heuning. En as dit nie waar nie, ek wil jy hoor mos nou elke dag dwaasse woorde. Ja, jy hoef op die verte soek nie, jy sal weet waar oral is dwaas aan die woord. Aangename woorde soos hierin kan nie genoeg daarvan kry nie. Kan nie genoeg daarvan kry nie. So soet en geneeskragtig vir die mens. Eh, ses, spreuke 16 vers 24. 5 ehm um, 15 vers 2. Ehm um, terug na hoofstuk 15 uh eh, vers 2 die woorde van wyse mense maak kennis iets begeerliks. Wyse mense wat kennis iets begeerliks maak. Ehm uh, vers 23. 'n Mens vind vreugde daarin as hy die antwoord het. Wat is beter as die regte woord op die regte tyd? Ah, as jy nie teenwoordigheid is van van wysheid. Dis so skaars soos honder tande. Dis op uitverkope en uh goedkoop woorde. Almal praat dit. Dis nie 'n kuns nie. Ek sê nou hy dag vir 'n ou. Dis nie 'n kuns om te vloek nie. Hy weet nie wat hy sê nie, want die man praat Grieks en Afrikaans de mekaar en enige ander taal. Ek hoor net sterretjies en vlammetjies toe die man praat. En hy sê vir my: "Ag, ekskuus, ek weet jy's mos hier in haar geestelik. Ek's nou jammer." Ek sê vir meneer, weet jy wat? Ek is nie ek is nie ehm um, die juffrou wat goeie speel tong gaan gooi nie. Ek sê maar, weet jy wat? Kan ek jou uitnooi na na na na 'n wêreld van keurig praat? En dit beteken nie net om op te hou vloek nie, ja, dit ook. Maar maar jy het eintlik nog net die helfte gedoen mos het ons mekaar sê as jy ophou vloek het. Maar dis omkeerigheid op jou tong te hê. Ek sê meneer as jy vloekwoorde nodig het om verduidelik, dan het jy nog nie die lewe baas geraak nie. Dis om voor die Here intussen ander met wysheid te praat. Raak dit baas. So, die begeerlikheid van reg praat. Tweedens. Ehm um, en hiermee saam ehm um, om die regte tyd die regte ding te sê. Uh Spreuke um, ehm, 11 vers 9. Dit bring redding vir die wyse. Ek kan nou nie al die tekste uh, deurgaan nie in detail nie want ek hou my tyd op dop. So die eerste belangrike tema as ons oor die regte woorde praat, is die begeerlikheid van regte woorde, die skaarsheid daarvan. Raak dit baas. Wees daardie persoon in die huis wat wys praat, sag praat. Uh nie 'n sagte woord het 'n wyse woord het, 'n begeerlike woord het. Tweedens, dit het groot effek. Regte woorde het groot effek. Nie toorkrag nie, maar effek. 'n Sagte woord wat woede bedaar, 15 vers 1. Ehm um, 16 vers 13. Ehm um, ek moet dit sommer lees. Eerlike mense, uh die ehm um, koning hou van mense wat die waarheid praat vers 14 die woede van die koning dra die boodskap van die dood 'n wyse mens bring woede tot bedaring So jy praat woede stil. Letterlik. Sagte woord. Woede stil gepraat. Tel tot 10. Paar mense sal sê Stefan, jy sukkel daarmee. Afgelope week het ek 'n paar keer nie tot 10 getel nie. So ek sê dit vanaand vir myself. Maar die effek van woorde. Dit keer woede. Dit keer woede. Dit ehm um, 25 vers 15 wanneer jy aanhou praat, ek wil dit tog net dalk nader trek en lees. Met geduld kan iemand in 'n magsposisie tot ander insig gebring word. Met 'n versigtige benadering op jou tong bedoel hy, word weerstand afgebreek. Terwyle woorde het effek. Jy dink dit het nie. Jy kan 'n koning, jy kan 'n regerder, jy kan 'n halstarrige mens deur versigtige praat, deur wyse praat tot insig kry. <laughs> ek dink gou nie storie, ons het tyd nou. Jy gee nie om sukkel so 5 minute langer aan gaan vanaand nie. Ehm um, van die ehm um, die ou koning wat eh, 'n uh, papegaai gehad het. En toe sê hy die dag as iemand by hom kom en sê hierdie papegaai is dood, word daardie man of vrou doodgemaak. En toe op 'n dag toe kom jy van die diensknegte na 'n klomp jare en daar lê die papegaai voete in die lug mors dood. En toe weet hulle die ou wat die boodskap vir die koning bring is self dood. Maar onthou toe die koning se eh, eh, die Engelse woord jester, die nar, maar jy weet dit was die koning se wêreld iets anders. Die hulle kon gewoonlik wegkom met 'n bietjie meer. En hulle gaan na die koning se jester toe en sê die koning se papegaai is dood, maar niemand kan dit vir hom sê nie, dan is ons op dood. En hy sê nee, ek sal 'n plan maak en hy gaan na die koning toe en hy sê: "Koning, jy moet gou kom kyk. Uh jou papegaai is in die hemel." En daar stap die koning na sy papegaai toe en daar lê die papegaai voetjies in die lug mors dood. En die koning sê, man, hy sien nie hemel nie, die papegaai is dood. En die jester sê, koning, jy moet doodgemaak word. Jou woorde was die ou wat sê die papegaai is dood sal self doodgemaak word. So koning, jou kop moet af. En daar besef die koning hy's gevang deur sy eie deur sy eie jester, deur wysheid. Maar dis hoe wysheid werk. Jy uh kry die regte woord op die regte tyd en dit skuif. So dis kosbaar, dit bring groot verandering. Ehm um, die effek daarvan derdens dit leer vir mense kennis ek um, ek sien sommer in uh, Spreuke 13 vers 14 en 16 ek, ek blaai so terug hoofstuk 16 vers 21 die beste manier om kennis oor te dra is om met om dit met wysheid oor te dra vers 21 'n mens wat met wysheid bedeel is is verstandig as hy sy woorde reg kies kan hy ander mense leer eh, vers 23 wyse mens praat verstandig en kies sy woorde sodat hy ander leer. Dit word twee keer herhaal, vers 21 en vers 23. Leer deur jou woorde, leer met wysheid. Leer met wysheid. So wysheid is begeerlik, maar is skaars wyse woorde. Tweedens het ons gesien dit het groot effek, dit kan woede bedaar, dit kan mense van planne laat verander. Derdens, dis die manier hoe jy leer. Jy leer nie net feite nie. Jy leer dit met wysheid. So jy gaan dink, hoe dra ek iets oor? Ek wil nie net feite oordra nie. Die kerk is die plek waar die meeste feite het. Ek het daar's nie 'n plek wat beter en meer betroubare feite het nie, maar dit lyk nie of dit die wêreld verander nie. Ek het eendag vir 'n klomp predikante gesê, julle die suiwerste leerstellings, ek kan dit so uitrol al daai feite wat julle leer en glo en bely. En dan veg julle om dit nog suiwerder te sê. Lyk dit vir julle of die wêreld verander? Kort ons nie wysheid om die regte feite oor te dra nie die regte woorde nie. Hm, laat my dink, maak my bekommerd. Eerlikheid loop saam met wysheid. Vierdens, wyse mense is eerlik. Ehm um, ek sien in 19 vers 22 en so aan die klem op 'n eerlike getuie. 14 vers 5 lees ek die volgende. 'n Betroubare getuie lieg nie. Valse getuie vertel een leuen na die ander. Vers 19. Ehm uh, uh, vers 25 dieselfde. 'n Betroubare getuie red lewens. Hoofstuk 19 lees ek nog iets. Uh 12 vers 19 altans. Um die waarheid hou vir altyd, die leuen net vir 'n oomblik. Vers 22. Die Here het 'n afskeid aan leenaars, hy hou van betroubare mense. Praat die waarheid. Dis die beld van geregtigheid, sê Paulus. Die beld van die waarheid, altans in Efesiërs 6. So jou woorde is skaars, dis begeerlik, dit bou op. Ehm um, dis 'n manier om inligting oor te dra, so moet wyse mense doen. Jy doen dit altyd eerlik, dan vermaan jy. Wyse mense vermaan. Prediker 7 vers 5. Ek dink sommer vinnig aan die prediker Vers spreek Prediker 7 vers 5 sê dis beter om na die teregwysing van 'n wyse persoon as na 'n dwaas se komplimente te luister ander wyse mense jou vermaan, moet jy luister. Die Nuwe Testament, ek het 'n paar Nuwe Testament tekste aangestippel. Paulus sê in Kolossense 3 vers 13, verma verdra mekaar en vergewe mekaar en vermaan mekaar in wysheid. Uh vra Kolossense 3 vers 16 om um, vermaan mekaar in wysheid Kolossense 3 vers 16. So wyse mense het die guts om vir iemand te sê moenie. Vermaaning beteken nie jy skree op iemand nie. Onthou, jy kies jou woorde met wysheid. Ek hoef nie op iemand te skree om hulle te vermaan nie, maar 'n wyse persoon het die moed om vir iemand te sê jy's verkeerd. Jy moet beter doen. Skerp jou lewe op. En dan uh, bemoedig dit ook mekaar. Wyse mense bou mekaar op 1 Tessalonisense 5 vers 11 bemoedig mekaar, bou mekaar op. So, dis soms so vinnige voelvlug oor die krag van 'n wyse se woorde. Kom ek vat dit weer. Dis begeerlik. Dit het geweldige effek, sagte woorde en so voorts. Vriendelike woorde kan selfs 'n koning skuif. Dis die manier hoe jy moet leer en onderrig deur wysheid. Uh wyse mense is eerlik, wyse mense vermaan en wyse mense bemoedig intentioneel. Dis goeie woorde. Dis goeie taalgebruik. Ons sluit af met Spreuke 31 vers 10 tot uh, tot 31. Die wyse vrou. O, almal weet van van my wysheid aan die einde van Spreuke 31. Sommige net so een of twee vinnige opmerkings. Uh die slim ouens wat dit boek op Spreuke skryf sê vir ons, jy kan nie hierdie vrou van Spreuke 31 lees los van vrou wysheid in Spreuke 8 en en vrou dwaasheid wat ook daar genoem word en die verleidelike vrou onthou jy van Spreuke 5 tot 7 wat die jong man wil verlei nie vroue speel 'n geweldige rol in Spreuke en en die boek sluit af om te sê die vrou is die beliggaaming van wysheid anderster as die prediker in prediker hoofstuk 7 vanaf vers 28 waar hy sê hy kan nie een wyse vrou kry nie is die Spreukeboek se antwoord ek kry net onder vroue een wyse vrou en hy sê niks oor die mans nie. Ag die punt is nou maar net die vrou is die beliggaaming. In hierdie tyd waarin ons lewe waar vroue so ly waar ons weet in ons eie land word elke 3 ure 'n vrou vermoor waar vroue seksueel so misbruik word in baie plekke en kinders en en waar ons ook uit 'n tradisie uitkom ook in die kerk ongelukkig waar vroue gesien en nie gehoor is nie. Dit is nie Jesus nie. As ek baie tyd gehad het, sou ek jou graag deur Jesus se tekste wou vat om te wys Jesus het vroue weer herstel tot hulle oorspronklike skepingsrol waar 'n vrou die helper vir die man is. Is dit nie wat Genesis 2 vers 18 sê? Ek sal iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. En nou word die vrou as die rolmodel van wysheid genoem. En sy is eintlik die beliggaaming van alles wat ek in die boek Spreuke gelees het. Spreuke 10. 'n Knap vrou is baie werd. Baie meer as edelgesteente is. En um, dis presies wat hoofstuk 3 vers 15 gesê het. Soek wysheid soos jy edelgesteente soek. En dis die, dis die wyse vrou. 'n Wyse vrou is soos die edelgesteente van Spreuke. Ehm um, en nog en nog baie meer as dit 'n knap vrou Spreuke um, ehm, 31 vers 11 en 12 haar man steen op haar en en kyk op na haar. En dit is presies wat ek in Spreuke 12 vers 4 hoor. 'n Knap vrou is die kroon van die man, <laughs> letterlik. Dis hy tannie in my big fat Greek wedding wat gesê het the man might be the head but the woman is the neck that turns the head. Spreuke sê dis nog beter jy kan maar na 'n man kyk, maar die kroon, nee nee nie, sy sit op sy kop nie. Dis wat die mans daarmee gemaak het. Maar 'n ware vrou, die wyse vrou is die kroon, is die hoogtepunt van die man. Nee nee, die man is toe nou nie die baas nie. Hy's nou maar net die kop, die kefalé nie die baas nie. Dis jammer dat ons dit vertaal het met hoof terloops Efesiërs 5, maar dis 'n ander gesprek. Die Griekse woord is kephalē, die man is die kop, Maar Spreuke sê die vrou is die kroon op die kop. Mooi, né? Mooi, né? Ja, ja, né. Nee, ja. Goed. En die man steun op haar vers 11 en 12 van Spreuke 31. 'n Man het 'n vrou nodig om mens te wees. Ek sê aldag. Hm, as jy mos nou Genesis 2 lees, dan uh, word word Adam die hele tyd dit's maar die Hebreëse woord vir mens totdat totdat die vrou geskep is, dan eers word die mens 'n man genoem. Ek onthou ek vertel dit eendag by 'n manne saamtrekking. Een man is so kwaad vir my. Hy sê vir my, "Wat 'n nonsens is dit?" Ek sê, "Dis maar nou net in die Bybel." Ek weet nou nie of jy dit nou al gemis het nie, maar die mens Adam word eers Ish, man genoem, as God vir hom 'n vrou gegee het. En daarom Spreuke 31 vers 11 en 12: 'n Man steun op sy vrou. Ons kan nie alleen nie, ons is useless, ons mans. Ons het 'n vrou nodig, 'n kroon nodig 'n wyse vrou wat deur die Here gegee word wat ons lewe ryk en vol maak. Nou ja, as ons nie getroud is nie, vroue is dit in hulle self ook. En 'n vrou hoef ook nie getroud te wees om dit te doen nie. Ons waarde lê, die waardige vrou se waarde lê in haarself. Sy bring vir hom net voordeel. Nou word daar vertel hoe hard hierdie vrou werk. Hoe sy haar met wysheid soos soos die vrou, ek eh, kry ons die beeld terug van die luiaard wat wat net met gevoude armpies sit, 'n wyse vrou werk. Sy word die hoof van die ekonomie. Ek weet nie hoe die Jode dit gemis nie, want vroue se plek was nie huis, maar hierdie vrou doen besigheidstransaksies. Sy sy oorweeg die waarde van 'n stuk grond vers 31 en koop dit. Dis nie man se wêreld nie. Vrouens, die vrou het hier die finansiële kundigheid, die die die die insig om om wyse sake transaksies te maak. Ai ai ai hoe is vroue nie afgedruk uit hierdie rol uit nie. Haar hande staan vir niks verkeerd nie. Vir niks verkeerd nie. Dis almal mooi, né? 'n Afrikaanse spreekwoord geword, Spreuke 31 vers 17. Sy weet en dan werk sy nog deur die nag ook. Sjoe. Hoeveel van ons het nie maas gehad wat as ons gaan slaap het deur die nag gewerk het nie. Wat ehm um, as ons opgestaan het, dan was die kos daar wat 'n plosle hande deurgewerk het sodat ons ek dink aan my eie ma wat al lankal dood is wat kliphard gewerk het jare later as wat sy moes sodat haar seuns deur die universiteit kon kom ek eer ek eer haar ek sal eendag uh genoeg vir haar kan dankie sê as ek haar weer by die Here sien dis 'n vrou wat trots is op haar kinders ehm um, wat haar huisgesin leiding gee sy hou toesig oor haar huisgesin Dit is nie soos hierdie verkeerde tekste die man is die baas van die huis nie. Gedoor die waar, ernstig nie vanaand se gesprek nie, maar ek hoor altyd die man is die priester in die huis. Dan dink ek altyd, waar het julle dit gelees? Nêrens sê die Bybel die man is die priester en dis stories wat ons ingelees het. Ou sê nou dat vir my is liberaal. Ek sê, "Né, nee, omdat ek die Bybel ken en jy nie, is ek liberaal." God se woord sê, die Nuwe Testament sê ons is almal priesters almal, mans en vroue word aangespreek as priesters. En hier hoor ek die vrou is die hoof van die huishouding. Sy hou toesig oor haar huishouding vers 27. Haar kinders prys haar, haar man bewonder haar. Daar's baie knap vroue, maar jy oortref haar. Haar roem sal groot wees in die stad. Sy is ons rolmodel. Sy is jou en my held. Wil jy weet hoe moet jy gaan lewe? Daarom spreek hy 31 vers tot 31 in die Bybel. As jy wil weet hoe lyk wysheid, as jy 'n rolmodel wil hê, as jy iemand wil hê na wie jy moet opsien, gaan lees hierdie teks, gaan lees hoe hierdie vrou dit doen, hoe 'n huis op haar steen, hoe sy 'n huis red, hoe sy haar besigheid doen, hoe sy omgee vir ander mense, hoe sy hard werk en geen eer wil hê nie. Nee, dis nie tannie, ekskuus dat ek leef nie stil geslaan en stil gestamp nie. Dis 'n sterk vrou hierdie. Dis 'n vrou met die Here se wysheid, opgerig deur God, gerespekteer, iemand wat guns het by God, by haar familie en haar mense. Wat 'n vrou. Dis wysheid. Wysheid. Ons is daardeur. En ek vra om verskoning, ek het net gekrap aan die oppervlakte. Maar ek wil graag sê, gaan soek in hierdie boek na wysheid. Dit begin met dien van die Here Onthou Spreuke 3 vers 7, moenie dink jy het alle wysheid in pag nie. Wees nederig. Maar God sal jou op sy pad lei. Maak jou planne, maar as jy in God se pad stap, Psalm 1 ook, sal hy jou lei. Sit 'n wag voor jou mond elke dag. Wees versigtig met dwaase. Sorg dat waar almal een ding sien, jy ook die kant van wysheid sien en dit doen. En as jy nie weet hoe wysheid lyk nie, gaan lees elke dag Spreuke 31 en word daardie man, daardie vrou wat jou lewe modelleer op die vrou van wysheid, die vrou van die Here. Dankie Here dat ons vanaand kon reis. Here, ek is so jammer ek Stefan dat ek te min weet om hierdie oor te dra. Maar dankie dat daar waar lig daan gegaan het, hier goeie Heilige Gees ook my gehelp het en by elkeen was wat dit saam met ons meemaak. Here gee dat ons U sal dien en in wysheid sal lewe. in Jesus se naam. Amen.